ओम नमः शिवाय तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज एक बहुत ही प्राचीन वशीकरण का एक ऐसा अनुभूत उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि किसी को भी आपके अनुकूल कर सकता है पिछले ज़माने में क्या होता था कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो कुछ ऐसी विद्याओं का ज्ञान रखते थे जिससे कि वो सभा का मोहन कर सकते थे यदि किसी झुंड में भी वे खड़े हो जाएं तो सारा का सारा झुंड सिर्फ उन्हीं की बात मानता था कुछ ऐसे चमत्कारी उनके पास यंत्र होते थे कुछ ऐसे तबीज़ होते थे जिनसे कि वो सभा का भी मोहन कर देते थे अर्थात जहाँ वो चले जाएं बस उन्हीं की वाहवाही होगी उन्हीं की बात मानी जाएगी तो आज मैं आपको एक ऐसा अनुभूत टोटका बताऊंगा जिससे कि आप आकर्षण की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जब तक ये यंत्र आपके साथ रहेगा तब तक लोग आपका कहना मानेंगे चाहे वो कोई भी हो जहाँ भी आप चले जाएंगे बस आप ही के जय जयकार हो जाएगी महर्षि विश्वामित्र के अनुसार वट वृक्ष का बांदा रोहिणी नक्षत्र में लेकर आए और उसको धारण करें अब बा, बांधा क्या होता है देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेड़ के अंदर दूसरा पेड़ उग जाता है आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ होता है उसके अंदर से नीम का पेड़ उग जाता है तो उसको पीपल का बांदा कहेंगे मतलब जो जड़ होगी वो जिस पेड़ की होगी उसका बांदा होगा वो मतलब कि आप नीम की टहनी को तोड़िएगा तो वो पीपल का बांदा हो जाएगा ऐसे ही किसी वट वृक्ष के ऊपर कोई दूसरा वृक्ष लगा हो तो वो वट वृक्ष का बांधा हो जाएगा तो उससे कहते हैं बांधा तो ऐसे ही कोई ऐसी औषध आपको मिले जहाँ पर कि वट वृक्ष के ऊपर कोई भी वृक्ष लगा हो तो उसकी एक छोटी सी टहनी तोड़ लें उस टहनी को तोड़कर आप एक सोने चांदी तांबे जो भी यथासंभव आपसे जो भी बन सके उसमें उसको भर लें और भरने के बाद उसको धारण कर लें धारण करने के बाद आपके पास एक ऐसी अलौकिक शक्ति आ जाएगी जिससे कि आपकी बात कोई टाल नहीं पाएगा कोई कोर्ट कचहरी चल रही हो कोई केस हो कोई जो अधिकारी हो उसका वशीकरण करना हो तो बस उसको पहन कर चले जाइए आप पाएंगे कि कोई भी आपकी बात टाल नहीं रहा है जहाँ भी आप जा रहे हैं बस आप ही की वाहवाही हो रही है और ये सिर्फ एक उस बांधे से हो रही है इसको अपने समीप रखिएगा और यदि आप असमर्थ हों ये बनाने में तो हम आपको ये बनाकर दे सकते हैं आप कॉल कीजिएगा triple nine two eight four सोलह पच्चीस पर और चौबीस घंटे के भीतर भीतर हम इसका आपको समाधान बताएंगे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इसी नंबर पे और अपनी डिटेल भेजिएगा फ़ोटो नाम और डेट ऑफ बर्थ तो आपके पते पर ये बनकर आ जाएगा तीन से चार दिनों के भीतर इसको धारण कीजिएगा और धारण करने के बाद आपके पास जो भी कोई आएगा वो बस नतमस्तक हो जाएगा इतना चमत्कारी है ये बांधा तो ये इसको ताबीज़ भी कह सकते हैं ये ताबीज़ अपने पास रखिएगा और इसको गुम मत होने दीजिएगा और ये एक ऐसी अनुभूत विद्या है जो कि वर्षों से हमारे पास थी लेकिन इसको छुपा कर रखा गया था लेकिन मैंने सोचा आज आपको बता दूं क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं जो कि छुपी हुई हैं मानव जाति का इससे कल्याण हो सकता है और आप इससे न जाने अपने कितने काम बना सकते हैं तो जिसको भी चाहिए कॉल कीजिएगा और व्हाट्सअप मुझे कीजिएगा इसी नंबर पे triple nine two eight four सोलह पच्चीस धन्यवाद